No. ክርስቲያናችን፣ ለምድራችን፣ ለሀገራችን ረድኤትህን፣ በረከትህን፣ ሰላምህን፣ አንድነትህን ስጠን። በዚህ ሰዓት በዓለም ዙሪያ በፊትህ ጥቁር ለብሰው የቀረቡትን በጸሎት የምስጋና ጸሎት የሚያቀርቡትን የምስጋና መስዋዕት የሚያቀርቡትን የሚጮሁትን የሚያለቅሱትን ጩኸታቸውን ስማ፣ እንባቸውን አብስ። ምረትህ፣ ቸርነትህ፣ ይቅርታህ አይለየን። ይሄ ሰዓት የመዳን የይቅርታ፣ የምረት፣ የርኅራዬ ሰዓት ይሁንልን። ማዳንህና ቸርነትህ ከእኛ ጋር ይሁንልን። ሱባኤውን በሰላም አስጀምረህ በሰላም አስፈጽመን። የቅዱሳን ረድኤት፣ በረከት፣ ጸሎት፣ አማላጅነት በላያችን ላይ ይሁንልን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎቷ፣ በረከቷ፣ አማላጅነቷ የእናትነት ፍቅሯ በላያችን ላይ ይሆንልን። በሰላም እንዳሳደርከን በሰላም አውለን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አጥፋ እንደተዘችረ ከዘትካት እስመ አንተ sa lo se ስብሐት በእግዚእ ወአምላኪ Lord, كان

ከተማ ይዘለ አምላከ ለዳኒ ናዛዝ ሰላም እምሰርክ እስከ ነግከነ እግዚኦ እምነግሥ ከሰርክ ወሰአልከ እግዚኦ መዝረከ ሃሌሉያ ስማ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ عَسَى 그래서 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ይማረን ክርስቶስ እግዚኦ ማረን ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ እስበ እንተ ማርያም ማረውኑ ክርስቶስ እስበ ማርያም ማረን ክርስቶስ እስበ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ Christos. ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በይንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በይንተ ማርያም ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሀውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለሳቶ ተግባረ ለወልድኪ ንትባበ ከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ከማሪ እስራኤልና እግዚኦ ቀቦ ለእርዘ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ማትያ ገባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ኪያነ ለማርያም ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ብርሃን አምላክ ዘማ አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ዋቁ ዘተገብረ ዘሩ ይምስላ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘን በሌ ውሳል ወዘኮነ ወሚንትን ዘበሰማይን ወዘበምድርን ዘበንቲያን ለሰብ ወበንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰዋት ሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅዱስ ድንግል ከሆነ ብእሲ ወተሰቅለ በንቲያነ ዋይለ ጲላጦስ በንቲያናዊ ሀሞ ሞተ ተቀብረ ተንሳሙታን አመሳን ዝለት በከመ ጽሑፍ ሰግድሳት መጻሕፍት አርገ በሰባት ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በሰባት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ዋሉ ማህሌት ለመንግሥቱም ወናም በመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህይ ዘሰረጸ ማምስለት ወነሰብሖ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበ በነቢያት ወናምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወናም በአሐቲ ጥምቀት ዘስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ኃይል ጽዮን ተስፋ ትውክልት ይሆናል። ጸሎታችን፣ ጩኸታችን፣ ምህላችን ተቀበልልን አምላካችን እግዚአብሔር በምድሪቱ የፈሰሰው ደም፣ የንጹሐን ስቃይ፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ስደት፣ መንገላታት እያየን ነው። ይህ ሁሉ በኃጢአታችን ነውና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአታችን ይቅር በለን፣ ይቅርታ ይደረግልን። አምላካችን አባቶቻችን ገደል፣ አዋርን፣ በብዙ መልክ በስቃይ በመከራ በረሃብ በቸነፈር ተሰቃየን። አምላካችን እግዚአብሔር ይበቃናል። አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድርም ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ለነ አበሳነ ወጌጋነን ከመንህነኒ ልህድግ በዛበሰለን ኢታብ እግዚኦ ውስተ መልሶትህ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይልን ወስብሐት በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወዝቴ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባዖት ሰላም ለቺ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስቺ ተፈሲ ፍስት ወምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌቺ ሳሊ ወጸሊ በእንቲአነ አው ፍቁር ወልድቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ